miliyan dari an ba baba cinedu miliyan hamsin an ba rarara miliyan talatin an ba baba cinedu miliyan goma an ba rarara gida da mota an ba baba cinedu takalmin mota all this one rubbish karya ne fa jama'a kamar mutum ne ya sare ka kuma ya je na wasa maka ruwan batir inda za a taimake kama a gani a kada dan a ki taimakon ka yaya za ku zo burka mini karya cikin media duk abun da aka sa a media cewa an ba mu da rara karya ne babu wanda ya ba babu wani abu da wani ya ba mu wannan abu asara ce Allah ya kawo idan Allah ya yi za ka maida shi na so mutane su sani cewa da arziki da rashin shi daga Allah ne wallahi mutum bai iya maka arziki sai dai sala ya zama sala inna Allah ya rizuka nasu bin nas ka iya kudi ta hannun wani amma Allah inna Allah ya zo da farko fa ka gane inna Allah ya zo da farko no ba wai nasa rizukun nasu bane Za ka iya yin wahala ka bi mutum a siyasa kai komi, idan baka da rabuwa jikin shi bai sa ya maka arziki wallahi musulmi na duniya gaba daya a barka da wannan lokaci na azumi yanda muka shigo shi lafiya allah ya sa mu kare shi lafiya kuma allah ya ba mu ladan da yana cikin shi yawanci ni a azumi ko an yi magana ba na saba ki amma wanda ya kamata yi magana saboda abu ne da wani ake nema cutar da ni so da haka na ga kamata yi magana kai akwai hotuna da ana ta sawa cewar wani kaga ya sa an ba rarara miliyan dari an ba baba cinedu miliyan hamsin an ba rarara miliyan talatin an ba baba cinedu miliyan goma an ba rarara gida da mota an ba baba cinedu takalmin mota all this one rubbish karya ne fa jama'a kamar mutum ne ya sare ka kuma ya je na wasa maka ruwan batir inda za a taimake kama a gani a kada dan a ki taimakon ka yaya za ku zo kurka mani karya cikin midiya duk abin da aka sa a midiya cewa an ba mu da rara karya ne babu wanda ya bamu babu wani abu da wani ya mu wannan abu asara ce Allah ya kawo idan Allah ya yi zaka maida shi na so mutane su sani cewa da arziki da rashin shi daga Allah ne wallahi mutum bai iya maka arziki sai dai sala ya zama sala inna Allah ya nas bin nas zaka iya kudi ta hannun wani amma Allah inna Allah ya zo da farko fa ka gane inna Allah ya zo da farko ba wai nasa rizikun nas bane a saka iya yin wahala ka bi mutum a siyasa kai komai idan baka da rabuwa jikin shi bai sa ya maka arziki wallahi da arziki da rashin shi duka daga Allah ne kada wani ya tana cewa wannan abu da muka yi a'a ni ban taba sa raina wallahi wani zai iya biya na ba amma idan kaga abun da na asara ya dawo na sani Allah ne ya mini bana tunanin wani zai iya maida mini abun da na yi an yi fira da ni na magana iya abun da ya studio da na dawo na zo Kano da na ga barnar da ya kai mana wallahi tallahi abun ya tada mini da hankali I was shocked in na yi magana kai na dama ni ban yi magana asara wanda rara ya ba asara wanda rara ya yi wanda na gani da ido na wanda ido na layi ya mini to ba zan yi rantsuwa ba amma ina da tabbacin cewa babu wani dan siyasa daga sama har kasa da zai iya biya kudin rara kudin nan kudin sai dai a biya shi wani a rage mashi zafi amma babu wanda zai iya dunkule kudi a lokaci da ya biya rara abin da ya asara babu shi sai dai ya taimake shi zai iya yiwuwa ma zai wahala sai dai ya rage mashi ko ni nan dan karami da ban kai shi asara a ciki ba wanda nake bidiyo wanda suka san gurin da ne asara wanda suka san abun da aka dauka akwai lokacin da na kawo kaya sun fi half trailer kayan sound kayan eh, restaurant da na bude wani ina da mashin mashin na na na na na na eh, ice cream mashin da waye da sauransu wanda sun su kadai sun fi kayan miliyan sha wani yau ba magana ka banda kayan sound ka je ka duba akwai mashin dina wanda na saya miliyan kusan uku da wani abu na ganshi a station duk inda aka kama kaya a station din Kano babu inda ba kaya na ka tambaya ka ji babu inda ba kaya na to ni kana da na zauna da na zo na yi lissafi na yi asara ya fi na miliyan arba'in da wani abu na rara kuma ba a magana wallahi ban sarara yi wannan asara ba sai da ido na zo gani waye zai dauke kudi wannan ya baka ya biya ka kuma kana sare wani zai maka arziki wa wasting your time it's only god that give and take. Nobody can give you, nobody can uh, take from you except God. Allah ne kadai zai maka kuma a haka da ni da rara din da sauki a namu domin mu Allah ya rufa mana asiri akwai zakin akwai Ahmed yan Sadiq wanda su da wannan shagunan suka dogara mu ba da inda aka rusa mana shagunan sound da aka shiga aka mana barna mun san yara muna cewa ba ba da nan kadai muka dogara akwai wanda da iyanan suka dogara gaba daya an kone su ma an kwashe ba abin da ya rage musu ni yanzu ko wani abin da aka yi mani wallahi wallahi ban kare ba wallahi alhamdulillah Allah ya famu asiri idan Allah ya maka nema ka nuna alhamdulillah na gode ma Allah an yi min barna iya barna to akwai magana da zan dora nan gurin wanda ban taba fadi ba ya kamata nuna mutane me bambancin babanci na duniya saboda wani lokaci ana ganin mu kaman ba san wannan bambancin ba idan rana ya yi abu sai a ce dan me zai yi kaza ai yayi butulci nan yayi ba a'a ya kamata ku san bambanci ba wuce da rana rana bai taba zama yaron shekaru ba tun da yake rana bai taba zama yaron kwankwaso ba tun da yake amma baba shi ne yaron kwankwaso ne rarara yaron tigorzo ne ku je ku bi rekom in ma baka sani baka dauko duka wakokin shi tun daga farko ka biyo ka gani shi yaron tigorzo ne ni kuma yaron kwankwaso ne muna da bambanci gidan kwankwaso ni ko bana gidan ina kiran shi mai gidana shi kuma ko baya gidan tigor yana kiran zo mai gidan shi muna da bambancin gida Allah ya ga tafiya mu tare muna neman abinci tare amma muna da bambancin gidan shi da yaro zo shi mai gidan shi zo ne shekaru ba mai gidan rara ba ne kwankwaso ba mai gidan rara ba ne sai dai ya yi tafiyan shi kamar ni ne da buhari yanzu na yi tafiyan buhari kuma yanzu na tafiyan buhari amma buhari ba mai gidana ba ne amma kun ku so mai